мен ыр жазғанда қандай жазамын ыр жазғанда мен басқа ақындарға оқшау оған өзімнің бір стилім бар ошоменен жазам ана мен вокруг да около жүре бербестен ырды конкретный жазам да бола турган нерсени бола тургандай кылып қысқа кылып нуска кылып мен барлық ақындардай ойлойм ошол бірінші баяғы мен сен үшін деген темага кайрылганмын қыздарға арнап жазғанмын азыр ошону оқып берейін мен сен үшін мен сен үшін африканың қарын кечем мен сен үшін антарктиданың гүлін терем мен сен үшін жазда жүріп өтік менен мен сен үшін қыштан шығам тапч кечен ушундай бир темадар жазганмын ушинтип бир жазсам менин бешилик деген жаңы театрым бар жакында кудай буюрса сиздер көрүп каласыздар ушул жерден ошондо иштеген тынар деген бир жаш сатирик менин ырыма пародия жазып алыптыр жаш балдар эми рахман ака ошентип илгери айткан болсо кыздар ишенгендир азыркы кыздар андай ырга ишенбейт азыркы кыздарга э, монтип э, жазыш керек деп жазыптыр мен сен үчүн деген темага мен сен үчүн талаадагы тайлак болом мен сен үчүн жуулбаган байпак болом сенин бутуң түз эмес кыйшык экен сени сыйлап мен дагы тайтак болом деп жазып эми азыркы жаштардын ырлары да бир башкача анар э, мени ушундай деңгээлге алып келген ушундай ырларды жазганды үйрөткөн менин устатым бар Э, жақсылап қол шағып тосып алсақ мен ойлаймын э, сіздер ал кешен жақсы танисыздар бір екі оқытып бүгінгі концертке салымын қосып қойса ұстап келіп қойсаңыз мына жаққа дүркіреген қол шағуларменен мен ағайым қандай шәкірт мақтанып атасың дағы қолдан келген ырларды оқыдық мынандай деп айттың сен уықтым ел айтады біреу уырлық қылса да туырлық қылса да бисмилля рахман деп айтады Тұра, тұра, тұра, айттым айттым айттым бірақ бірінші манас қолдасын дейді алар тұра, тұяғында сезіш тұра, ұстаз айтып жүремін мұнан кейін ырды жазғанда оңғысы мааниси менен жазыш керек эмне мен, байпак болом талпак болом қалпақ болом мындай жазыш керек аламдан жарқырап қара жығач қар жаса жерден шыққан шырпық сияқты алаулап жерден шыққан шартыратма қайдағы келдірек саға келеді бақаның төрт түлігі таш қайдасың махабатым сен іздеймін көбірек отырамын білмеймін сіздер кешірім қылам сіздер түшүндүңөр эмне жөнүндө экендерди мен түшүнгөн жокмун мисалы үчүн маке устат азыркы айтылган эки куплеттердин маанисин мындай эстей албай калдым түшүнбөй калдым эмне жөнүндө айтылды бул маанини түшүнүү үчүн аалам галактикасынын саманжын жол галактикасында күн системаласының жер планетасындағы ар-бір континенттегі болып тұрған ритуалдарды үйреніш керек иероглифтерді оқыш керек ошол философияларды даво либо ошонумен бирге тибет филиппин вьетнам корея кытай япония иероглифтерин үйрөнгөндөн кийин ритуалдарын өзүңө сиңирип Мол, Ирак, Иран, Израил, Пакистан, Индия, Португалия. Ошонун белгиле Нострадамус, Ванг, Евентина, Евентина, Авентина. Жана ошону менен белгиле Нострадамус, Вангалардын бардыгын окуп бүткөндөн кийин ошол түшүнүктөрдү бүткүл Англия, Америка континенттериндеги болуп жаткан окуялардын бардығы медицина тармағынан алып көргенде сақ ұқсағанды экстадиядагы склероз деп коет невроздың бірінші стадиясы шәкірт адам баласы туалетке барады да неге баратқанын ұмытып қойып қайта келеді ал енді екінші стадиясы осы барып жұмыс біткеннен қолына қағазды алып ішімін шешпеген есіне келеді сен ошол екінші стадияңнан ооруп атасың ооруну айықтырудағы адамдын нерв системасындағы көп оорулардан алғанда сенің ооруң мысалы үшін сен өзіңден ауруыңды өзің білмей врач білген оору болса неврологический деп ал енді сен өзіңден ауруыңды өзің біліп врач та білген ауруны хирургический дейді ал енді сен өзіңдің ауруыңды біліп врач білбеген орны терапевтический дейді сен терапевтический ооруда көп жүресің ошону менен алек болгонго байланыштуу дүйнөдөгү болуп жаткан менин ырларымдын болгон философиялык психологиялык жагын билбегениңе байланыштуу жыйырма биринчи кылымдын руханий регресси менен жана экономикалык прогресси жөнүндө эч кандай оюм жок сенин ушуларды билмейинче сага кыйын кечирип коесуздар мен ештеңе түсінбей қалдым азыр деме маке ушунча көп сөз айтпайды мындай екі ауыз сөзменен түсіндірсе анау орысшаны айтып қойшы екі ооз сөз менен ну орысша айтқанда с точки зрения банальной эрудиции не каждый локальный индивидуум не вправе игнорировать тенденции диалектического материализма же манас өте ақылды болып кеткен же мен арқада қалып қалғанмын да бір екі жігіт танышып атат өзүмө окшогон эле колхоз билинип турат ар жагычы шаардын кийимин кийип алган да жанындагыдан сурап атпайбы э ты из где вот это от колхоза үчемчек uch emchakni tushunmay qoldi chamasi чего от колхоза трясиска а трясиска здесь чудалищ город университет читаю а, университет читаешь. А как тебя называют? Меня называют, короче, Брончу. А, на ветер родился, да? Сколько час? От а 2 часа 10 минут пошел на 3. Куда идешь ты, столбай?